Saluton al cio, jeni vu die, vie dio, kai ci nocte mi simple nue volas clarigi calcain aferoin de la dawa filmeto, char nun ciam mi spectas gin, mi simple volas vomi, char gi eses terura filmo, sed mi sentis che mi devos clarigi la situacion hierdau, kai nun mi volas kladigi tiun filmon. Do, nue, mi nun studas ce universitato, sed mi ne vere studas, mi estas en programo kiu nomijas covillo do angle tio es incubator ka la ideo es es ke homoi nen la universitato sed exter la universitato ka ah, mi sposas de la universitato am um, parto per en programon am um, por uh, ah, stadi novain entreprenno tio kaitio puto vi venas kun la ideo vi um creas teamon kai tiam vi tiui kun laboru um en via teamo kai la covilo uh, al programo mem dona salvi helpanto in qui est spiritulo pri am um, certa feroi en comerzado pri am um, ret construado kai ti povi simple provisa salvi la, um, la necessa in instruisto in kai espereble ia la fino del programo tiam vi havos novan entreprenon funkciantan. Do mi simple parto prenas en tio um, uh, eh, jaudon nun, kai mi intensas tre baldi comenzi parto preni en kurso pri la cina lingvo, char lasta tempe mi tre vigle studis gin, mi ne scias mi subite volas vigle studi gin, sed mi simple comenzas. Do, hud um, mi stades calcain eferoin, do jen citiu papero, kiel vi povas vidi, Genesis tiel interesa, um, kai mi simple clarigas la diversa in loco vi. Um, gi estas plano, mi supposas, gi estas helpilo por plano. Do, vi devas, se vi havas ideon por entrepreno, vi devas planigi kelkain um, campoin, ne kelkain, cio in campoin en citiu plano en ĉi tiu skizo kaj se vi ne povas planigi ĉiujn tio signifas ke via plano estas feka kaj vi devas repensi ĝin do mi faris tion kun mia teamo por la unua ideo kai shines ke gineti on bone iris sed hodi on nokte a uh, mikaila te amo kun ni pri laboris novan i down kai g tre bone progresis kai mi nun sentas ion vigla pri la eston tetso di late ti un planon am um, kai la tria fero estas ke morgau morgau chitie en sidneo chela esperanto domo estos nokto de um, esperanto kulturo do ni simple spektos esperanta en filmoj ne bonega svate a ah, fekes to jaude a ah, tio signifas ke mi am, mi ankaŭ devas labori dum tago do svate a mi pato prenas en nokto kaj mi fakte organizas cin de esperanto kulturo estos esperanto filmoi, muziko pizzo ne esperanto pizzo simple estos pizzo kun kolao kaj kaj tio plu am kaj mi invitis mutege da homoi al evento sed vere shine en malplay deck venos sed espereble kelkaj qui ne estas esperantisto i venos kai mi povas prezenti la kulturon la historion la ideon ideon de Esperanto al ili kaj eble unu el ili volas fari Esperantisto sed samtempe mi volas inviti vin ĉiujn se vi estas Esperantisto en Sidnejo kaj vi ankoraŭ ne venis al Esperanto evento nun estas la tempo jam estas la tempo Jam estas la tempa? Mi just provis usi proverbon de la trema nova Esperanto, sed tutt'e fiascis. ignoro tion! do mi invitas vin al vento, simple venu, manju pizzun kun mi, facte, ne, mi tutt'e faifas se vi povas ne paroli la lingvo, ne gravas, ne se via capablo estas nenio tute ne grava simple veni kai se vi ne lo in sydney kai vi lo just nali lando, vi simple devas flugi do nun iru kai chetu vian bileton kai mi attendas vi di ventie kai tio es es do se vi shatte chiti un filmeton shatu gin diskonigu nigo gin abono mi se vi an ne bonis kai mi vidos vin chio in el veronta film kai se vi ne es mi trovos vin kai mi invitos vin al mie te amo <laughs> kai ki ciam, mi volas danki mi an donat Patreon. che vere, sen ili mi ne povas daudi gi tiun kanalon ili estas da viv sango de chi tiu kanalo kai mi ai jis nun donat estas and dre tim bon coda chris pedu craig robertson gb ante vo vo fine fine ito jacob james Harlan, jz knuckles la stranga lex de olivier